mpaka kuja kugundua rafiki yangu anatembea naye mm. alikuja nyumbani siku hiyo na simu kubwa mm. ile simu ikaleta majanga wale askari wakanipigia simu bwana shusha mpata mimi rafiki yangu amua kunisalidi kumchukua mke wangu ah. anamloga anyi apate choo mke wangu anamwambia mamangu unataka mwanao utembee naye au natembea na mwanao mpaka wana makosa yeye na rafiki yangu mimi wana makosa kwa sababu yeye rafiki yangu katumia mimi kwa sababu nilikuwa Habari brother. Nzuri. Kwa majina ni nani? Naitwa Aaron Steven Mtua. Moja kwa moja tuelekee kwenye interview yetu inayofanya leo hii unaonekana kupitia kamera za Tiki TV. Mimi nilikuwa na nilikuwa na msichana mmoja nilikuwa naendesha daladala. Katokea msichana mmoja moyo kale kweli sema kweli moyo ulinipuka tukakaa tukanaongea naye. Mm. Mwisho wa picha nikamwomba namba yake ya simu. Mm. Akanipa namba yake ya simu. Mm. Tukawa tunawasiliana mm. yeye alikuwa anaishi kwa wazazi wake mm. Vingunguti mm. baada ya hapo tukawa tukaja tukawa tuko pamoja sasa mm. naambia njoo ukae nyumbani kwa sababu mimi sina mtu hapa mm. wewe ndio ndo na mama watoto hapa nyumbani mm. kwa ile binti alinisikiliza akaja nyumbani mm. tukawa tunaishi mm -hmm. pika pakua naishi tunaishi tunaishi hasa mpaka pata ujauzito. Mm. Bali tulipo tunaishi hapo nyumbani kutokana na mtafaruku. Mm. Fam, bali na familia ya kwangu na yeye. Mm. Wakagombana. Basi kurudi mzazi wangu ananiambia amenitukana matusi ya nguoni. Mm. kambia mimi nikamwita ndani nikaongea nikamsawazisha aka tukakaa tukaendelea kuishi kwanza. Siku sasa akarudia tu mara ya pili kumtukana, akasema mimi naondoka. Mm. Nikamwambia unaenda wapi? Sasa mambo ya kuongea tu ya tutasawazisha taisha. Mm. Au ah, mimi naondoka. Kaondoka hajachukua hata kiata hata nguo. Mm. Kabalipanga kwenye begi ya kuchukua. Mm. Aka Akabeba akasema mimi naondoka toka hapo nje. Nikamfuatilia mpaka kituo cha A. Mm. Kasema mimi naenda nyumbani. Sasa nimeona na hasira na hali yake iliyokuwa nayo, nikasema kwa sababu anaenda nyumbani kwao, mwacha sasa, zikipungua atarudi. Mm. As nimekaa we, tumekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne mimi nikaa, kwa sababu kwao sina kujua, nikaenda nikakuta yeye na wadogo zake, akanambia mimi pale nyumbani siru sirudi, mm. panga chumba So nikamwambia tupange chumba wapi unapotaka wewe kupanga chumba? Mm. Akaniambia vipi? Wewe kama unaenda kazini nenda. Nimekwambia so, nenda usiku nilipomaliza kazi zangu. Mm. Wewe nenda kesho ndio kupata nitapata jibu nitakwambia. Mm. Mimi kwa nikatoka nikarudi zangu nyumbani nikaja nikalala. Asubuhi nikaamkia kazini kwangu. Nilipomaliza kazi nikakwenda nika, nika kule kule Vingunguti. Nikamuuliza mpata jibu gani? Akaniambia kesho tu dada yangu kaniambia kuna sehemu ukija tutaenda kwa tukaenda tukatoka hapo siku ya pili yake ile tukaja nikasukuma kazini nikaenda kule kufika kule tukapanda basi zunguti pale tukaenda Gongo la Mboto mm. tukashuka tukaenda kuna sehemu moja kuna ndani kuna watu wa Mkolemba mm. tukapanga kule tukarudi zetu maisha yakaendelea siku kwa siku nikamwambia tu ah, sasa leo umepangaje sasa tukachukue vitu tuvipeleke kule. Sasa chumba tumelipia afu tukai, akasema ah, sawa. Nikakaa nikaka, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, nikamfuata usiku, tukaondoka tukaenda tukachukua vitu kidogo dolo na nani tukaenda kukaweka kule. Mm. maisha yakaendelea naendelea naendelea naendelea. Siku napigwa simu mimi niko kazini. Bana mke wako anaumwa uchungu huku mm. nikamwambia sawa mi lakini bado nipo kazini mpelekeni kwanza hospitali kweli walimchukua pale wale baba nyumba sababu kuna nyumba tunakaa wakamchukua wakampeleka hospitali mm. alipompeleka hospitali mimi nikaja nikaja nikaja nyumbani nikamwambia tunaenda tukamwone kesho mm. ni usiku tukamwone kesho kule asubuhi tukafika pale tukamwona, nikamwita, nikaongea naye, nivyoongea naye mamangu mzazi akaja kuja mamangu mzazi akamkatalia mtoto kumshika mkono mm. kumshika mama akaondoka pale kinyonge kisa mwanamke kakataa na ndugu zake wasimshike ile mtoto kisa nini sijui mm -hmm. mimi bado ana hasira zile zile nikamwambia za nini simwache amshike kwani ana anampeleka wapi mm oh, simu ikatoka toka simu ya mama yake ku Dodoma huko mm. mwambie ende mpaka pale nyumbani ndo amshike huyo mtoto eh, mama kaona makubwa mama yangu akaondoka akaniita mimi nikaongea naye kabisa ngoja kwanza niondoke na mama kwanza nyinyi ndeni nyumbani mm. nikarudi kwa mama nikamwambia mama na mblizi mama acha asira nini hivi na hivi acha nazo wewe tulia mm. Tunajua tuongea vipi. Tumekakaa sasa, tunajua tena mika za dadala zenyewe mguu ndani mguu nje. Mm. Mimi tena nikakule kazini nika sina kazi. Mm. Naona Sina kazi. Naishi hivyo hivyo. Nikija huko nipata 200 300 natuma. Mm. Naambia sirudi huko. Leo sirudi naenda kulala nyumbani. Mm sababu nikipiga hesabu ya nauli ya kwenda kule kuchukua bajaji mpaka anapofika mm. ni hela nyingi kwa sababu na kipato changu nilichokipata ni kidogo mm. basi tukaendelea hivyo hivyo mwisho wa picha siku nimeenda nenda kulipia kodi nimetafuta nimekaa nimekaa kama siku tatu na tafanya kazi mm. nikapata hela kodi nikaenda kulipia kuongeza kodi kule mm. nenda kuongeza kodi siku hiyo mama yake ananipigia simu mama yake mzazi wewe namuomba mjukuu wangu aje huku mama anamuomba mjukuu mm, eh, mama yake mzazi anamwomba mke wangu mimi ampeleke mtoto kule mm. kwao Dodoma kule mm. basi nikamwambia sawa, kwa sababu mama kani, mama kaniomba mm. nenda, kwa sababu anasema babu yake anaumwa sana mm. we nenda, mimi sina jinsi nafanyaje Kweli akaondoka, asubuhi namsindikiza anapanisha gari anaondoka kwao kwa mama yake. Sasa nimekaa kazi sasa nikawa ngumu mm. kipato kawa kimenikimbia mm -hmm. nikasi kaa wewe umeenda kurudi huko nikamwambia kaa kwanza sababu mimi maisha yangu bado kwenye kipato bado hajaka sawa sawa mm. nikipata na kutumia hiyo nauli shilingi 30 nitakutumia utarudi basi sasa siku hiyo nimetoka nikakaa nikafikiria nikasema ngoja niende kwa rafiki yangu mmoja pale banana pale. Mm. Anatoa show. Mm. Nafika pale kwa show nikamwambia bwana mwanangu na moja kipengele moja mbili tatu bwana hivi na hivi na hivi afu mimi hali yangu pesa imeyumba kidogo. Mm. Kwa unanisaidiaje afu kazi bado sijapata. Mm. Nikopeshe elfu thelathini kwa sababu na mimi simu yangu ilizima chaji mm. akatumia ile simu yake kumpigia mm. akaambia bwana eh, kuna moja mbili tatu kwanzia hii siku mbili hizi tatu hizi nikipata kibarua nitakutumia hiyo utarudi basi tumekakaa rafiki yangu kumbe wanawasiliana na rafiki yangu siku sasa nimeenda kuchukua namba ya kuchukua simu ya mshikaji wangu ya rafiki yangu nakuta message yo huko huko nauli ngapi? akapewa sasa mimi nika nikasema labda alikuwa anamuuliza tu kwa sababu sina rafiki yangu tumeshibana sana ndio huyo ambaye ulimwomba 1030 eh, eh ndio huyo show sasa mm. basi tumekaa tumekaa mwanangu nashangaa katoka kule kijijini karudi hapa kimya kimya mm. Akanambia oh, mimi kuna kitu, kuna kazi nilifanya sijui kule nilipanda elfu thelathini. Nimerudi huku nikaambia sawa. Kafikia hapa Vinguti kwa mama yake. Vinguti kwa mama yake? Eh, Vinguti kwa wadogo zake. Mm. Ana mama yake ndio anakaa kule akaenda Dodoma. Mm. Basi. Yuko na wadogo zake pale. Kapiga simu ka akanificha kama wiki vile. Sasa baba mwenye nyumba ndio tunapokaa, anakwambia na mke wako karudi. Si mama nani kaongea naye? Nikamwambia mwana mimi ah, sina taarifa naye kama karudi huku. Mm. Taarifa yote mimi sina mbona? Mm. Fuate Vingunguti. Nikasema kwa sababu sina taarifa naye siwezi kwenda huko Vingunguti. Mm. Kama yeye atananiu na mwanyumba nyumba baba mwanyumba kanambiaje? alisema kitoka huko arudi huku. Nikamwambia hayo maneno tu. Mwenye nyumba ulipopanga? Eh, nilipopanga hayo maneno. Basi nikaa pale ah, nikaona umbo naje, nikatoka kule chumba nikakiacha, mm. nikarudi huko nyumbani kwetu mm. nikarudi huko nyumbani kwetu, nikaa naishi nyumbani. Sasa natoka sasa, anapokaa sikujui, mm. Nimesikia nimefika Vingunguti pale nyumbani kwao nikakuta hayupo. Mm. Oh, sasa nauliza bwana hao wapo? Anasema wamehama. Mm. Bas, wamehama. Eh. Nikaenda tena siku kama siku tatu nikaenda tena kule kule. Mm. Nikakuta kweli hawapo, nika siku nimeshinda kule kule. Hawapo kweli. Sijaona hata mtu atoke ndani. Kweli hawapo. Mm. Basi tukakaa. Nizia zaidi kaniambia mama hapa basi nikarudi kufanya kazi huku, tufanya kazi kwenye mdadala. Basi nilifanya kazi siku kwa siku, nikampigia simu, wewe uko wapi? Nasikia mbona umerudi kutoka Dodoma? Mm. Nipo, nipo kwa dada yangu. Mm. Kwa dada yako, sasa mtoto toka mrudi naye, mimi sijamuona, sijafanya nini, umerudi eh. Basi akatoka siku akamleta mtoto nyumbani kwa mamangu mzazi mm. akashinda hapo akashinda hapo sikumfuatilia sana sababu mambo mambo yangu yalikuwa hajakaa vizuri sikuwa namfuatilia sana naumiza kichwa kwanza nitafuta ila mtoto mm. basi nikapata riziki namtumia shika hela hapa ya mtoto kwa hivyo mlete mtoto alimwacha kwa mama mzazi au alimleta alimleta kwa bibi yake yani mama yangu mimi akamwacha akaondoka naye aka aliondoka naye mm -hmm. Jeffrey John aliondoka na sasa alikuwa bado ananyonya. Mm. Basi. Tukawa tunaenda hivyo tu, tunasiana kwenye simu. Sijui anapokaa. Tulikuwa tunasiana tu kwenye simu. Mm. Mwisho wa picha. Namuuliza mbona sasa hivi umegeuka kule atakwendi kukaa. Mungu la mboto utaki kwenda kukaa. Ngaba kama umechoka umeamua tukae huku tuje turudi tena kule nyumbani tukakae. Mm. Anaambia ataki anaambia mimi niame gongo la mboto kule niame mm. tuame tena sehemu nyingine kabisa nitahama kwa sababu sina hela sasa hivi so nivumilie nitafuta hela tuame huko gongo la mboto mm. basi siku hiyo sasa nimekaa zangu pale kazini kwangu Ubungo mm. akaja mm. anapokuja mimi naona mtu kaja kwa nguvu kanishika hivi mm. aliponishika hivi akaambia sasa unanipona nivuta hivyo Mm. Kwani uelewi? Unajua mwanao anakula nini? Unajua mtoto wako ana, ana, anaishi vipi? Mm. Nikamwambia sasa anaishi vipi? Kwa sababu wewe una mawasiliano mazuri na mimi. La kwanza una mawasiliano mazuri na mimi. Mm. La pili umetoka tu huko ujui mimi niko vipi, nimekaa unanivuta vuta, hata uelewi. Mm. Lugha ghadhabu ilinijia, lakini sitaki kufanya kitu chochote kwa sababu nitaona nitajaza watu watakuwa wengi matokeo yake inakuwa hamna faida niliyofanya mm. anaongea anatukana mimi nimeanzia kimya mm. nimefanya mimi fala mm. Mcha picha ngabaya umeshamaliza maongezi yako kuongea Hatu, kitu tufanye kilichokuleta tuongee kilichokuleta hapa so, mwanao unajua yuko wapi nikamwambia sasa mimi nitajua yuko wapi mm. wewe siku ile una mawasiliano kupigia simu unanijibu utu, unanijibu utumbo wako hata sipo usipo lako wewe usipotupa mwanangu atakula tu hii nimekuja hii safari nimekuja hii safari ya kwanza nikija safari ya pili ndachokufanya najua mimi mwenyewe mm. nikamwambia utanifanya utanifanya nini basi nimekaa siku hiyo nikarudi zangu nyumbani siku hiyo nimerudi zangu nyumbani sikuwa sina furaha sana kurudi zangu nyumbani nikalala, nikawa na distress katika kichwa changu, mbona amenifanyia fujo alafu ile simwelewi. Mm. Akaniambia kesho nakuja nyumbani. Nikamwambia sawa, njoo basi na mwanangu. Mwanangu yuko kwa bibi yake. Nitaka nenda kwa bibi yake. Nikamwambia namba ya zamani nilikuwa nayo ya mamako ile ya zamani. Sasa hivi ana namba nyingine sijui, ningekuwa najua mimi sasa nishaenda kwa mamako. Basi tukakaa. Baada mimi nalavolalamika nikampigia ndugu yake mmoja anaitwa Lili. Mm. Nikamwambia naomba mamako niongee naye. Kweli alinipa namba ya akunipa namba, alinitumia alitumia namba ya Lili. Tukatumeongea. Yule mama kweli alitoka kule akaja moja kwa moja mpaka kuja kumuona mama mamangu mzazi. Mm. Wakakaa na mamangu akajadili wakaongea. Mm. Alipoongea hapo unajua watu wazima walivyokuwa wanaongea mimi waliniambia niwapishe ongea wao kama wao wao watu wakubwa mm. ambayo ni mtu wa, wa upande wa kike na kwa upande wa wanaume wote lakini wanawake sio wanaume mm. wakakaa wakawa wamongea wao wenyewe huko walivyomaliza basi tukawa tuna sasa upendo ukawa unaonekana walivyomaliza kuongea upendo ukawa kurudi na upendo tunawasiliana tuna, hivi mambo wanasemaje mtoto anaendeleaje vizuri au ah, mtoto anaumwa leo mm. chukua hela hizi hapa mpeleke hospitali hapo hujajua waliongea nini mm, sijajua wazazi waliongea kitu gani mm. basi lazima kaa naenda vizuri Eh, mwisho wa picha linaanza naona mawasiliano tena mimi akakata ghafla mazima ndi yani nikipiga namba yake ya simu mara ipokelewe maana naambia usinisumbue maana sijui hivi yani maneno maneno yale ya mkato mkato mm. anaambia hata usipotuma eh, hela yako mwanangu mimi atakula tu anambia sawa simamua hivyo wewe ndio umeamua kwani mimi nimeamua moyoni mwangu wewe ndio umeamua moyoni mwako mm. eh, maisha tulikuwa tunaishi na sasa hivi yani mimi nimeona kuna utofauti mkubwa mm. wewe kama mpata mtu unaniambia tu mwenzangu bwana eh si mtoto wako ameshamaliza kunyonya ameacha kunyonya mtoto ataishi kwa, kwa bibi yangu au ataishi kwetu au ataishi kwenu kwako leo niambie tu ukweli sitaki kunificha ficha mimi mm. wewe niambie ukweli sitaki kunidanganya usitaki kwenda njia za kona kona mm. wewe niambie ukweli mpaka kuja kugundua rafiki yangu anatembea naye mm. alikuja nyumbani siku hiyo na simu kubwa mm. ile simu ikaleta majanga kwamba si alinua simu ya wizi mm. alivyonua simu ya wizi nikatafutwa mimi mm. nilikuwa nyumbani nikapigwa simu mm bwana Eliza nani Eliza unamjua Eliza Frank unamjua nikamwambia namjua so unamjua eh namjua nani yako nikamwambia urafiki yangu urafiki yangu kweli kweli rafiki yangu mm. sasa unajua anaambia tunawatafuta hao watu wamenua wamechukua wamenua simu ya wizi mm. lakini usimwambie kitu chochote mm. basi mimi siku hiyo nimekaa kama wiki wale askari wakanipigia simu bwana shuru shampata mm je kama tumempata inakuwaje kuhusu wewe na mke wake nikamwambia mimi masuala hayo msi nahusishe kwa sababu wao kama wao wawili wameamua kunifanya hivyo kunisaliti mimi rafiki yangu ameamua kunisaliti kumchukua mke wangu sawa mm. mimi sina shida nao yani mimi shida yangu kubwa sana nipate mtoto wangu mm. ndio shida yangu kubwa nimpate mwanangu ndio shida yangu kubwa mpaka hii leo mpaka hapa naongea shida yangu kubwa namtaka mtoto wangu angalau hata nimuone tu japo atakata anakaa lakini mtoto wangu ni namuona, ni na mahusiano naye mazuri mimi na mtoto wangu mpaka sasa hivi mm. mamangu ananiulizia kila siku sijuzi hapo kanataka kuniulizia sikukuu kula mwaka mpya nakula mwenyewe sikukuu nakula mwenyewe pole sana Japo huyo huyo umesema anaitwa Eliza anaitwa Eliza Franki Eliza Franki yeah. hujui alipo sijui mpaka sasa hivi alipo na sifahamu hata alipo naishi nasikia tu naishi Tegeta kwa show mm. basi nami sijawafuatilia na shida kubwa sana mi nachokuomba mtoto wangu nimpate basi sina shida naye pengine huyo show anajua kama wewe unajua alichokifanya kwani asijue katika na, anajua mpaka message nilikuwa nazifuma kwenye simu yake na mpaka mpaka askari walivyokuja akanipigia simu sikosi jambo la kujua kwamba huyu mtu kweli anaishi pamoja mm. Kwa hiyo mwisho wa siku ulikuja kugundua sasa ugomvi wa huyo aliyekuwa mke wako. Mm. Kwanza li, ni wandoa au ulimuita mke tu kwa kuishi? Tulimuita mke kwa kuishi. Sawa. Eh, huyo kama tulienda kanisani tukafunga ndoa. Mm. Sawa. Naishi pamoja. Sasa ulikuja kugundua chanzo cha ugomvi wake yeye na mama yako mzazi kilikuwa ni kitu gani? Chanzo cha ugomvi yeye na mama yangu mzazi. Mm. Kwamba yeye mke wangu mimi. Mm kulikuwa na, ma, na dada dada yangu mmoja na dada yangu kweli nilimfukuza pale nyumbani mm. mambo yake yalikuwa sio mazuri mm. nilimfukuza akawa anapeleka maneno ya uongo kwa mama mm. basi alipokuwa anampelekea maneno ya uongo wakashirikiana yeye na wale wapangaji mm mmoja anaitwa Mama Hamisi ila jina lake silijui. Ila mimi nashaanza kumuita Mama Hamisi kwa sababu ni wapangaji wa mama na mimi huwa sikagi kwa muda mrefu pale nyumbani. Mm na huyo dadangu ambaye anaitwa Kichiku mm. basi wakaenda kumjaza mama maneno basi kama mke wangu anachukiwa mm. na alikuwa apendi kwa sababu mimi nikija nyumbani nikija nampa hela yule namtumia kwenye simu kwa sababu naweza nikakaa hata wiki sijarudi nyumbani mm. hela natuma naituma kwenye simu nampa namtumia namtumia Eliza shika hela hii ya matumizi ya nyumbani hapo mm. na nikitoka kazini mwenyewe amna nikitoka kazini kuja nyumbani naangalia sevu nikoje na kitu gani hamna, kitu gani hamna, namaliza mwenyewe. Mm. Nikitoka hapo naondoka zangu, nadhani nikakaa nikakaa siku kashinda siku moja kutwa nzima, kesho yake nipo kazini. Mm. Eh, sasa mambo ya nyumbani ya ugomvi mm. siyajui. Nasikia siku ametukanana, nikaja nikamuuliza, akasema mimi mama ndo anakuja kunifokea mimi kati mimi kijambo sijalifanya na sijalitenda. Mm. Anaongea hivyo, nikamwambia sasa, usikwani nini tuvumilie mpaka tutapo pata kwetu mm. akanamwambia mdogo wangu kwamba mdogo wangu anamloga asinye nini mdogo wangu mimi mm. anamwambia nani huyo mpenzi wangu mm. kwamba asinye <laughs> yani anyi ah. anamloga anyi apate choo ah. yani anamloga anyi apate choo yeye ndo kajua sasa ndio nikajua ah, kumbe mambo ya madogo madogo kumbe yapo humu ndani mm. mimi nikamwambia mke wangu tulia yaache yataisha haya. Wewe haukufuatilia kujua kama kweli anafanya au afanye? Eh, sikufuatilia. Kufuatilia kusema kweli nimefuatilia hivi. Ah, sasa nikaona ni neno hilo hilo kila siku nikija mimi neno ni hilo hilo. Mm. Huyu mm. ananiloga mimi nisinye. Mm. Ah, nikamwambia kosa. Muuliza wewe kwa nini unamloga mwenzie? Anaambia sasa mimi nimloge wapi, huyu nitamloga wapi? Mwenyewe ndo anajiloga mwenyewe anakula mikate kila siku. <laughs> ehe Anaambia anakula mikate kila siku. Mm basi sasa mm. kikubwa zaidi mimi siku nilikuwepo. Mm. Aliambiwa sijui kwa sababu ule alikuwa kipindi mzito mm. anakuwa na hasira hasira. Sijui aliambiwa toa kitu fulani hapo ndani cha mchele mpike mpike. Wewe mimi sio spiki. Mm. Akabesa wewe kwa nini usipike? Mm. Ami ah, spiki. Kweli mimi nikasirika nikam roho ikananiuma. Naomba pika sipiki kwa nini? Roho ikananiuma. Sasa vile asira vile na mamangu na mamangu ni muongeaji ongeaji. Mm. Wakaona wanabishana maneno. Mm. Maneno mengine walikuwa wanabishana kijamii hayafai. Akaambia wakaambia, je, wewe unataka kutembea na mwanao? Au unamtaka mwanao utembee naye? yani mke wangu anamwambia mamangu, unamtaka mwanao utembee naye? au unatembea na mwanao mpaka unanemea unaonemea unaonemea wivu akamwambia si kitu fulani sikitaki yani mama yani anamwambia mama yako mzazi eh, anamwambia mamangu mzazi hivyo kwa hiyo unataka kutembea na mtoto wako tembea sana mwanao sasa kitendo kweli kiliniuma leo na kweli nilimchapa nilichukua fimbo nikamtandika kuambia unatembea na mama mzazi eh kweli nilikasirika nikachukua fimbo nikam sasa ndio bifu toka siku hiyo ndio zikazi zimeanzia hapo baina ya mke wangu na mama yangu. Kwa nini ananiambia mimi natembea na wewe? Ndio visa visa visa mpaka alipoondoka hapo. Kikubwa zaidi ni hicho. Mama mzazi alipoambiwa yeye alifanyaje? Mama mzazi aliniambia kwa hiyo mke wako nani ananiambia mimi maneno kama haya. Sasa ndo unajua tena ukiwe au ukirudi unasikia kuna jambo hili. Ikawa tena amani amna. Hmm. Kwa hiyo mwisho wa siku mwisho wa siku mwanamke akaondoka akaondoka zake kina kipindiko na mimba ndo akaenda kukaa kuvinguti mm. eh sasa nikakaa kusema kweli Mwenyezi Mungu yani walikuja tena baadaye baada ya kukaa ile familia mm. ndo mm. wakombana msamaha tukarudi kama kawaida anakuja anakuja anasema nenda kwa mama naenda mm. kijapo na kazi siku mbili siku tatu siku nne nenda kukaa kule kwa mama yake mama yake alikuwa sio mtu mm. wa kutulia nyumbani katika kazi zake anakuwa anaishi na wadogo zake sasa kule napo kuna watoto mm. yule mtoto anaenda shule aliniomba kana aliniomba matokeo yake ndio ndio hivyo Mm. Uli, uliwahi kuja kujiuliza kwa sababu umezungumza kwamba mlikokuwa mmepanga gongo la Mboto mm. mama mwenye nyumba wa kule alikwambia huyu mwanamke hatorudi tena baada ya kuondoka kumpelekea mjukuu wake mjukuu kwa bibi. Uliwahi kumuuliza ulijuaje na kwa nini mbona ulichokiongea kimekuwa kweli? ile mlindani wa Gongo la Mboto sikumuuliza kwa sababu picha la picha yote nilishaliona mm. na nikakunukuu yale maneno aliyoniambia yule mama pale mm. alinunua mpaka vitu mpaka leo viko kule mm. sija Gongo la Mboto sijaenda kuvichukua na sijaenda kuvitoa mpaka unavyoona mpaka leo mm. bado vitu viko kule kule kodi inasoma isoma kodi kodi kodi ya ah, ina. bado anadai sasa hivi shilingi elfu Mm. Eh. Bado utaendelea kulipia vitu viendelee kukaa. nilimwambia mke wangu mimi. Nikamwambia mimi sitoenda kukaa kwenye kile chumba. Mm. Na sitorudi tena kule. Kama una uwezo kachukua vile vitu. Mimi sitoenda tena kule. Sawa. Kwa maisha uliyopitia mpaka sasa hivi, kipi ambacho umekigundua? Kwa maisha niliyopitia ni mpaka sasa hivi nimegundua yule, kwa, kwa mwanamke kwa mwanamke wangu. Mm yeye ndio mwenye makosa kwa sababu makosa eh, mwenye makosa yeye na huyo rafiki yangu wana makosa mm. eh wana makosa yeye na rafiki yangu mimi wana makosa kwa sababu yeye rafiki yangu katumia mimi kwa sababu nilikuwa na shida ndio katumia ule udhaifu wenye kwenye shida pale pale mm. ndio kaamua kumrubuni yule msichana mtu atajiuliza wewe rafiki yako wewe ulikuwa na shida yeye ana pesa kiasi gani yani yule anafanya biashara anafanya biashara gani za spare Mwasha Safi anafanya biashara za spare mm. ya magari mm. anauza spare za magari used na mpya Mm. Eh. Nikupe nafasi moja ya kumwambia Eliza chochote, lakini pia hata mama yako kama anakutazama, kutokana na yaliyotokea, pengine kuna mengine unayaongea, pengine yalikuwa hayajui au hajawahi kuyasikia, labda ndo anayaona leo, unawaambia nini wote? Mimi mimi kuwasa kumwasa tu mke wangu mm. naambia akae na maisha yake, kama anaona maisha ni mazuri ya kunifanyia kunitelekeza mimi, safi sawa akiishi na maisha yake na sitomfuatilia kwa maisha yake, ila anachomuomba mm. aniletee tu mwanangu, basi ndo shida yangu kubwa. Sasa mtoto mdogo wewe utakaaje? Sheria iruhusu hata hata kumuona nini, nakuja naenda hiyo sehemu alipo mtoto wangu nini, naenda kumuona ah. Shida kubwa kwamba ni mimi ni pale napoishi mtoto wangu, niende kumuona mtoto wangu. Sawa. Anaitwa nani? Eh? Anaitwa nani mama mtu? Anaitwa Eliza Frankie sawa ujumbe umefika eliza na nani na show eliza na show e, kama mnaitazama hii basi mnaweza kuwasiliana na sisi kujua namna ya kumpata au mkamtafuta mr nani wewe aroni e, mkamtafuta mr aroni mkampelekea mtoto akawa anamuona akajua maisha ya mwanaye yanaendaje na kila kitu yeah. sawa neno moja la mwisho kabisa kwa anayekutazama ulichojifunza ambacho dunia imekufundisha kupitia mahusiano hayo yani dunia imenifunza vitu vingi sana mm. yani vitu vingi nimeviona mm. unaweza ukawa kwenye mahusiano mtu anakupenda anakupenda pale anapokuwa tatizo na jambo lake mm. jambo lake likishatimia mm. akupende tena nakuona wewe takataka kwamba eliza wakati unampata alikuwa ana, ana shida gani labda eliza nilivyokuwa nampata mm alikuwa na shida, ana shida kubwa sana, yani kusema shida kubwa nilipompata tukaa tukajenga, tuseme tujenge sasa maisha yetu mimi na wewe mm. nishatoka kuzunguka huko na kule, tujenge maisha mm. kweli tumekaa tulikuwa tunakaa kwa amani sana na upendo mm. yani kwa amani sana na upendo siwezi kusema alikuwa tukai kwa amani na upendo, tulikuwa tunakaa kwa amani na upendo, lakini upendo ukaja kuvurugika kutokana na na kipato mm. kiliumba. Sawa sawa, basi mimi nikushukuru sana. Asante sana. Nikushukuru mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii.